pero también en el sentido de señalar las dificultades que tenemos en familia. No nos podemos olvidar de eso. Aquí venimos a hablar también de las dificultades para pensarlas, para reflexionar sobre ellas, para aprender a enfrentarlas porque es indudable que todas las familias tenemos dificultades y no se trata de tenerle miedo a eso, a pensar que más allá de lo bonito que es una familia, vivir en familia de manera armónica es una tarea ardua de día a día. Entonces, qué bonito lo que él señala, lo bonito, pero también lo complejo que es ese aprendizaje de, de convivir con ese otro que amamos, pero que a veces también tenemos rabia con ese otro, como cómo manejar eso. Entonces me pareció muy importante la parte Excelente. Muy bien. Vamos a estar. Ahora sí vamos a escuchar.